Pozdrav svima, u ovom videu radimo uniju skupova. Recimo imamo skup A, čiji su elementi. Otvorimo obitiću zagradu da ćemo nabrijati elemente. Recimo 0, 2, 3, 4, 5. I recimo imamo skup B, čiji su elementi. 4, 5, 6, 7 i 8. Mi treba da odredimo uniju ova dva skupa. Dakle, imamo A, uniju obeležavamo ovako, skup B. Dakle, A unija B i sad treba da nabrojimo šta taj skup sadrži. Unija znači da treba da ispišemo sve elemente iz skupa A i iz skupa B. Dakle, u skupu A imamo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dakle, svi elementi skupa A su ispisani. Sad treba da ispišemo elemente skupa B. S obzirom da skup A sadrži 4 i 5, ovdje nećemo ponovo zapisivati 4 i 5, nego ćemo samo zapisati 6, 7, i 8. Dakle, za, s obzirom da 4 i 5 imamo i u jednom i u drugom skupu, dakle zapisujemo ih samo jedan put. Kako ovo izgleda na Venovom dijagramu? Nacrtamo skupa. S obzirom da vidimo da ova dva skupa imaju presek, imaju zajedničke elemente, dakle moramo da nacrtamo presek ta dva skupa. Ti zajednički elementi, rekli smo 104 i 5, idu zajedno, dakle ovdje u D presek, a ostale elemente, dakle 0, 1, 2 i 3 zapisujemo u skupu A, a u B nam ostaje 6, 7 i 8. Unije ova dva skupa su dakle svi elementi i skupa A i skupa B. Dakle, bukvalno sve ovo predstavlja uniju. Hajmo da uradimo još jedan primjer Recimo elementi skupa A. Dakle, to ne moraju da budu uvek brojevi, mogu da budu čak i slova. Recimo, uzmemo A, B, C, D, E. Skup B, recimo, neka bude E, F, g. I sad, a unija b, dakle to su svi elementi, pa ćemo prvo prepisati a, b, c, d, e. Dakle, e ne ponavljamo dva puta, nego dodajemo f i g. Što se tiče venovog dijagrama, dakle imamo presek, tako da crtamo ovako imamo A, imamo B. I sad, dakle, zajednički element ovdje je E, stavljamo gdje je presek i recimo ovdje imamo A, B, C, D, a ovdje nam ostaje e, F i G. Ajmo da uradimo još jedan primjer. Recimo skup A je jednako. Uzet ćemo brojeve 1, 2 i 3 i recimo skup B 0, 1, 2, 3, 4. Dakle, šta će biti A unija B? S obzirom da vidimo da je A u stvari podskup skupa B, dakle, sve elemente skupa A sadrži i skup B, zato je A podskup skupa B. Tako da će A unija B u stvari biti skup B. Ošte ne moramo ni da nabrajamo, nego samo kažemo to je jednako B. Ili naravno možete ukoliko vam je to zbunjujuće i da nabrojite. Dakle 0, 1, 2, 3, 4. Kako bi ovo izgledalo na Venovom diagramu? Dakle, sada nemamo, dakle, da kažemo, presekao kao malo pre, nego u stvari imamo da je A posku skupa B. Pa koliko je ovo skup B, A će biti, dakle, unutar tog skupa nacrtan jer A je podskup skupa B. I ovdje stavljamo 1, 2 i 3 kao zajednički elementi, a 0 i 4 će ići ovako. I dakle ovim smo rešili ovaj primjer. Dakle, prilikom crtanja vodite računa da li imamo neki podskup ili ne. To je sve za ovaj video. Pozdrav!